AgroCreate is een kruisbestuivingsevent tussen landbouw en creatieve sectoren. We zijn hier vandaag met 100. Mensen komen uit de landbouwsector, maar evengoed uit de mode, design, architectuur, ehm, studenten, beleidsmakers. Ze starten vandaag met een aantal uitdagingen die mensen op voorhand hebben eh, kunnen insturen. En vanuit die uitdagingen gaan we op zoek naar duizend ideeën ik ben eigenlijk eens benieuwd hoe dat mensen die niet gebonden zijn aan de landbouwsector omgaan met innovatie in de landbouwsector. Het is een combinatie landbouw en creativiteit, dus uitwisselen van ideeën, misschien iets, iets oppikken wat vernieuwend is en waar ik iets mee kan doen. ochtend begonnen met een grote rad, ehm, waarop dat we elk mogelijk idee konden, konden neerschrijven op post-its. Dan zijn we die gaan clusteren volgens thema. En uit die thema's zijn we dan eh, met een voting systeem stickertjes gaan plakken. En zo zijn de sterkste ideeën eruit gekomen. hebben dus in de voormiddag eh, brainstorming gedaan rond ideeën. En we hebben daaruit gekozen de boerderij als faciliteit te gebruiken voor zorgverstrekking. Eh, het is een werkmodel dat heet de, de business model canvas. Dat is de manier waarop we het uitsplitsen. De moeilijkheden eh, die we hebben opgesomd zijn tijd voor de boer, het, het verdienmodel. Ehm, concreet zijn we nu bezig over een supermarktuitbaat in een kerk. Community formation, waarbij we zowel denken dat eh, landbouwers of boeren zich kunnen groeperen, waardoor er meer totaal aanbod is naar consumenten toe. groenten meer convenience te maken uh, door footprinting en het ook aantrekkelijker te maken om te eten. Ik denk dat de land- en tuinbouwers vandaag geleerd hebben om eens een keer vanuit een andere bril te kijken naar de sector, naar problemen in de sector, maar ook naar mogelijke ideeën of inspiratie voor de sector. Ik hoor hier heel veel eh, reacties eh, in de zin van dat ze het echt wel vernieuwend vonden om met andere sectoren, andere disciplines samen te zitten. Eh, daar was ik heel tevreden over. ook heel fijn om te horen dat men verder wil gaan. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om die ideeën sterker te maken. Maar ik hoor toch wel veel enthousiasme om dat ook effectief te doen. En daar zullen we dan ook effectief voor gaan.